Ĉar muziko ĉiam gravas Por imagi justan mondon Saluton, carai! Ci vespere mi volas uh, diri al vi che la unie in citiu periodo tre gravas ausculti bona musicon. Cai uh, por mi por uh, eh, la mia esperto ni diru mi profitas la occasion por malcovri bonan musicon kiun eh, mine conis antaue kai mi sugestas fari la samon al vi kai ech pli bone se vi povas fari kune kun aliai homoi kai mi faras tion per esperanto per la itala uh, io metto anche per la l'angla set do uh, eh, in cio è sto simple ferro mi ne vola se sti pretendema kai do mi tira salvi duona namasteon kai gis morgon